Э, Это мой крестный из Ижевска, он плохо знает пока вообще жизнь. Привет, друзья! Это снова мы. Это наше очередное мексиканское приключение. Это наш друг Абрахам. Он шеф-бармен э, многих баров в Гвадалахаре. И мы находимся в заведении, которое называется Альмека. Собственно, мы здесь, чтобы научиться быть крутыми барменами, а вечером мы пойдем в настоящий бар и там угостим людей коктейлями, которые сами приготовим. А, ну, Абрахам, что ты молчишь? What will we do now? Окей, okay, vamos a enseñarles a hacer cócteles con Olmeca. Мне кажется, он может наговорить вот это в шейкер, смешать с водой, это будет очень вкусно. Это так звучит, это очень круто. Вы готовы? Вы готовы, пацаны? Yes. Да. Давайте начнем. Все, погнали. Ну что, Абрахам, какие коктейли мы будем готовить с тобой? Dos cócteles. Uno con Olmeca, que es eh, papas. Папы, для папы. For, for daddy. <laughs> Сразу лед, сразу лед, понятно. Положить лед в стакан как бы не сложно. Э? Perfect. <laughs> Perfect. Pineapple juice. Watch, watch, watch, watch. Ага. Воу. Ого. Ага. Ого, ого. Это, мне кажется, грейпфрут. Грейпфрут. Грейпфрутовый а сок. Ольмека бланко. А, теперь мы? Я. Окей, давай попробуем. Эм. <laughs> Pineapple. А, no, no, а, no, нет? No, no, no. <laughs> Я вообще его не слушал, короче. Да что ты делаешь, чудовище ты безобразное? Она... Во, во, господи Иисусе. Да? Мо? Я, я. Yeah как Мартин, Мартин Джей Фокс наливает. А, И текила. Да? Ага. Это реально не просто. Мы, ну, ничего не получается. Абрахам. Что дальше? Елю. А, лед. Айс. Yellow, ну, желтый. Э, желтый лед. Давайте снимем клип. И что, наливать, наливать. Почему ты стал разговаривать инфинитивами? Ты не это. Я. Саня, неси стул. Там там там, там, там, там там, там, там там, там, там там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, try. Yeah. Салют! Твое здоровечко. Твое здоровье, Абрахам. В общем, ребят, мы сделали коктейли. Они называются папас. Получилось круто, мне понравилось. Да, реально очень вкусно. Vamos a empezar con Tommy Margarita. Два лайма на коктейль лег, короче, мы понял. Берем в чесночницу, в бабкину чесночницу и выдавливаем. Ja. Mhm. А? Опа. Берем агавовый сироп, 12.5 mililitros. половинку наливаем 50 mililitros de, de olmeca. и полную альмеки бахнем, бля. Ну <laughs> Леша, боже мой. Берем, берем чуть-чуть. Надо постучать, да? Постучать чуть-чуть. Ну-ка, они. <laughs> Оп. Нулек. Танцевать надо? Yeah, more, more, more, more, more. Um, so we finished. Yeah. А мы закончили. Что дальше делать с этим? Мне кажется, надо попробовать это. Салют? Салют. Салют. Mm. Передай ему, что перфекто. <laughs> This is perfecto. <laughs> Muy bien. bien, el siguiente cóctel es la Paloma Crafter con Tequila Altos. Мы делаем э, крафтовую полому с текила альтос, я понимаю тебя. Снова, снова этот сок, лайм, лайм again. Не мне до этого был не лайм. Вот из этого. Агава, сироп и альтос. Ты запомнил что-нибудь? Ну, ну, пока что да. I think uh, more altos. More altos? Okay. Yeah. <laughs> Больше бухла. And for this cocktail, one ring. Вот это магия. salt and, I'm big pepper. А, сейчас пока до- льда добавить, да, немножко? Ну, охладить стакан, понимаешь, надо. Охладить стакан. Ты один не так круто смотришься, когда мы втроем это делали. И una rebanada de Когда ты говоришь по-испански, мы тебя не понимаем. <laughs> Но ну, мы как бы видим, что ты делаешь, поэтому только, только это нас спасает. Реально. <laughs> Полома крафт, крафтовая полома. <laughs> Да. Лимонный сок. Лимон. Лимон. Ага. Сироп агавы. У тебя днище против... Уж что... А да, да какой, вы смотрите, а? <laughs> Смотрите, как он сделал круто. Он сделал вот так. Вот, а потом макнул это в какие-то специи. Такое ощущение, что когда ты родился, прилетели три злые феи и сказали, все, что ты будешь делать, будет выглядеть как кусок. Извините. Блин, ну круто, круто вышло. Брависсимо. Посмотри, ну какие красивые у нас получилось, и какой уродливый у тебя. Это как я. Ну, уродливый, но прекрасный внутри. Ты внутри не прекрасный, Жень. Ты не видел мои почки, это роскошь. Салют. Салют! Салют, амигос! Салют, амигос! А... Божечки святый. Блин, очень круто. Очень, это реально вкусно. Очень вкусно. круто. Ну что, Абрахам научил нас делать коктейли и поехал отмечаться к участковому. А мы должны теперь сами вдвоем с Лешей сделать коктейли для двух остальных парней, для Женьки и Сашки. Короче, мы уже умеем делать коктейли, поэтому давай для ребят приготовим что-то вот, ну, что-то вкусное, что-то вот от сердца и от души. Я приготовлю для большого, ты для вашего. Мне должен денег э, Калинкин, поэтому я буду делать Калинкин коктейль. У тебя есть какие-то идеи? Пока нет, но я думаю, главное в процессе, Леша. Я начну с уничтожения лайма. Маракуя, маракуя! а это газировка или моющее средство? А какая разница? А как ты думаешь, вот ананас э, с табаско как сочетается? Как небо и земля, Леш. А Саша, не помнишь, любит э, острое? Да, да, обожает. Немножко сиропа, чтобы, ну, мы же не звери, да? Слушай, а давай я сразу перейду к алкоголю. Я просто, а потом уже будем экспериментировать. А, вот так, да? То ну, на глаз, на глаз, на глаз. Ну, я не буду добавлять тогда текилу. Я знаю, а, он любит алкоголь, поэтому я его обломаю по полной, и алкоголя не будет в моем коктейле. Слушай, короче, я нашел что-то, и это называется Валентина. Я вот э, этот напиток э, налью через грейпфрут. О, боже мой, вот это фантазия, Леш. Как вы относитесь к оливкам <laughs> Саша, я слышал, очень любит. Добавлю чуть лимонной кислоты еще, чтобы прямо он обжигал немножко губы. Короче, мне кажется, надо добавить немножко жидкости, пока получается как-то так. Это единственная вода, которая здесь есть. Я не буду, как девчонка, там брать э, много кусочков льда. Я возьму один огромный ледник. Давай приступим к основному блюду. Это вот текила, да? Нет. Я почти сделал, Жень, я почти сделал коктейль. Опа, добрый день, здравствуйте. Ты украл его в соседнем супермаркете, да, техники? А ты в какой стаканюгу будешь наливать? Вот в этот вот, я уже приготовил. Берем альмеку. Слушай, это же как называется э, густой коктейль? Э, смузи. Э, это мой крестный из Ижевска, он плохо знает пока вообще жизнь. Окей. Так. И... Выглядит неплохо, ребят. Блин, короче, хочу, чтобы он устал это пить, поэтому я разолью это по рюмкам. У меня проблемы. <laughs> У меня тоже. Мне кажется, что проблема всех современных коктейлей, то, что их плохо украшают. Я считаю, что надо добавить свечку. Она же электрическая, это что, больной? Нет, нет, это просто свеча. Да, красиво. А, она электрическая. Там Леша только что голову птицы оторвал. Да, перемешиваем это. Понюхай. О, Лех, это худшее, что я вдыхал вообще за последние 19 лет. А ровно столько мне. Саша будет пить шоты. Оп. Четыре шота, ты хочешь убить его? Ну что, и немножко травы сверху мы украсим. Слушай, ну он очень <laughs> получился, очень густой. Я украшу их текилой. Текила! Мы подходим к завершению, да, приготовления? Вообще-то ложку надо выкинуть уже после того, как я их помешал. И последнее это лайм только вот в эту. Я немножко завидую ребятам вообще, на самом деле. Да? Да. Ну ты тварь, конечно. Перед отъездом мама тоже так сказала. Ну что, парни, мы надеемся, вам понравится. Мы старались. Да, и, ребят, без обид. Без обид. Ну что, ребят, мы приготовили друг для друга коктейли. Мы старались. Я не знаю, как вы, пацаны, но мы с Женькой прям сделали от души. А что это за минарет у меня? Вот а, я, я, короче, смотри. <laughs> Минарет безбожников, <laughs> я бы это назвал. Жень, давай. Жень, это вот на самом деле не просто так. Это на случай, если станет, ну, не очень приятно, может добить себя в шею просто 3-4 <laughs> раза ударить. Это на тот случай, если когда ты пьешь, тебя кто-то оскорбляет. Никто не будет оскорблять, этот коктейль есть оскорбление. Че, как, как, как? Мне кажется, вкусно. Это вкусно, но это очень кисло. Смотрите, ему нравится, ребят. Кто бы стал это второй раз пить, я не знаю. Я алкоголик просто. <laughs> Единственное, что спасает этот коктейль, это альмека, ну и твоя любовь, конечно. Господи, так приятно! Ладно, давай, э, Большов, я попробую твой коктейль. Но его надо перемешать сначала. <laughs> Перемешать с чем-то нормальным, чтобы ты не сдох. Желательно с водой в отношении 1 к 40. Здесь э, намешано только качественные ингредиенты. А так как ты спортсмен, там еще и оливки. Как он связал оливки? А, Древняя Греция, да? Ну, да, да, да. То есть ты после этого коктейля ты должен прибежать в Россию и сказать, радуйтесь, афиняне. Помолимся за родителей. Это вот просто лютое говнище. Давай вот так ты, специально же. Он его не пьет, он его ест. Я только что видел, он вот так вот делал ртом. Это Просто мне все, у меня все горит во рту. Горит? Горит, так горит. Запей. Короче, не умеешь, не делай. Потому что вот то, что ты все валишь в стакан, это вот ни к чему хорошему не приведет. Что ты с сосками-то делаешь? Да, я не хочу, чтобы они это слышали. <laughs> Да, смотри, я приготовил тебе коктейль. Он состоит из четырех сегментов. Надо попробовать каждый по полностью. Хлопай. Что посоветуешь? Я вижу, ты стирал, да, в этой воде? Нет, давай полностью. Шот, шот, это шот. Сейчас, сейчас, сейчас, подожди. Ну, кстати, неплохо, на самом деле. Ну, кстати, плохо. Да, там все. О! Настоящий мужчина. В общем, э, Леш, давай, э, все попробовали коктейли свои, попробуй то, что приготовил для тебя я. Держи, вот трубочка. Такая это вообще... Это не съедобная. Она электрическая. <laughs> Да. Лех, я пока подготовлю этот договор о дружбе, который ты сможешь порвать. Что вы там коктейле вообще? Э, я не помню. Пойдемте, пусть он один побудет. <laughs> Саша, это все равно, что просто отказаться от собственного ребенка. Да? Вот настолько плохо? Ребят, самый главный вывод, который надо сегодня сделать, это то, что мы все-таки научились готовить коктейли. Понятно, что здесь мы поприкалывались, но для настоящих гостей бара «Джинджер» вечером мы приготовим реальные, настоящие вкусные коктейли. Yeah. Все по рецепту, и чтобы было вкусно. Мне приятно, чтобы какая-то мексиканка сказала, «Саш, ты молодец». Ну все, увидимся с вами вечером, пока-пока. Пока. -пока. Пока. В общем, только что мы приготовили коктейли настоящим посетителям бара, то есть реальные коктейли реальным людям, и никто не умер, и слава богу. Очень приятно было видеть их улыбающиеся лица, вот такие. <laughs> Пьяные улыбающиеся лица. Спасибо вам, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за нашими приключениями в Мексике. Увидимся. Целуем, любим. Ага. Сердечко, лова. Ребят, не забудьте про то, что у нас с Альмекой проходит конкурс. Выкладывайте фотографии, где вы круто проводите время с текилой и получайте от нас супер классные, офигительные, мощные призы. Да? да. Извините, там закачало, тихо. Все, ну, а мы, мы пойдем. А мы пойдем тусить, да, пока.